A six-year-old girl was on December 17 killed in drainage system failure in juice floods that swept across Zimta Park in Ontario. Tembani Matika had been watching television at around 9 in the evening when the room she was in was knocked down and swept away by the flood waters. She was only discovered kilometers away in Sakuba River the next morning. The floods left the community in shock. ndichikumboti pamwe kudai panguda pane munhu wakande dombo asi apa anga ari mahu anga ari kutodini anga ari kurowerwe pajecha rairoverwe padho ndopetakazondosiya ndopetakazotomuka kwachiita sekunze kunoti kwakamira sei wanei mvura haisi kuitava kwatotiregedzai tichindoti kuna mwari apeno titi torarama sei